Reg vandag se speletjie se naam is Reis na 'n 100. So wat ons gaan doen is die een die een aan die linkerkant gaan gooi en dan neerskryf, né? Nee? En dan gooi jy weer jou dubbelsteentjie en dan skryf jy jou getal neer. En dan gooi jy weer jou dubbelsteentjie, skryf getal neer en dan tel jy op hoeveel gee die twee getalle vir jou saam en tot jy by 100 kom. OK. Reg as jy reg. Reg. Begin. Eers gooi. Jou beet. Skryf neer. 1 2 klein skryf, né? Reg. Ag eers laat ek eers klaar skryf, né? Skryf ek weer onder? Reg. Trek nou 'n streepie. Nou tel julle almal op. Hoeveel is 3 + 3 + 2? zit die niet. Die alweer? Ach, Hoeveel is 6 plus 2? Ach, nee, nee, hoeveel kommersteel is 3? Ja, schrijf het neer. Hoeveel kommersteel is? Recht, prachtig. Jouw beurt. Recht, tel het nou samen. Jouw beurt.

leg tel het op, linkie, tel het op, jou ene is 5, sê 5, sê 5, plus 2, is hoeveel? 7. Ja, en jou tiene, reg, mooi, jou beurt, ons is amper daar, wow, nou gaan ons sien, yay, 8 en 2 is, 10, so jy skryf die 0, Dan kun je die 10 daar bij die 9. Iets, iets, iets. Maak dat klein eenikje daar. Recht, die 10. Recht. Hoeveel tienen? 19. 9 tienen plus nog 1 10 geef van mij. 9 tienen plus nog 1 10 geef van mij. 10. 10. 10 tienen. Zo schrijven we 10. Recht. 10. 100. Eh, ja. En daar's hy by 100. So weet eers by 100 gekom. Hy het eers by 100 gekom. Geef hom 'n hande klap. Dankie.